Чухламеном довелось годиться, повзрослеть, пиглоклашками стать. А сегодня свой гобик пришли мы поздравить и счастья большого ему пожелать. Нарядился город утром, распустил свои цветы, озорно шары, лихо в небо улетает под улыбку детворы. Площадь, улицы, витрины, бакалеи, магазины. Я любую здесь тропинку, покажу вам без запинки. Этот год, лучший год, нам созданию очень дорог. Голоса, манеры, лица столица. Знает город это все. Мы, конечно, не столица, да не надо нам ее. Ты уютный и зеленый, дорог жителям своим. И зимой, и жарким летом бесконечно ты любим. Город наш, будь тише и светлее, Солнце яркое, пусть светит над тобой. Пожелаем мы дороги поровнее, Не позволь, лишь только голубой. Жители пусть бережно ступают по земле твоей, такой родной, и из них пусть каждый понимает, что беречь необходимо город свой. Хочу признаться Чухламе в любви, как человеку очень дорогому, не и дома, и улицы твои, до маленького камушка знакомы. Ты не столица, не Европа, нет, но это никого не огорчает. Если у тебя особенный секрет, и он любое сердце покоряет. Мы с чухлобой идем рука в руке, похоже, безответно мы влюбились. На своем безмолвном языке друг друга понимать мы научились. Гости же город мой и хороший, пусть о тебе слагается предание. Пусть остаются у твоих гостей лишь добрые навек воспоминания.